Begadang jangan begadang Kalau tiada artinya Begadang boleh saja Asal ada perlunya Begadang jangan begadang Mose Mana janji goyangnya Mana jempolnya diangkat semua Jempolnya kendari diangkat semua ke atas ya Asik asik Sebelah sini belum ya Bila kering kena angin malam Segala penyakit akan mudah datang Dari